it's another day. And today is our third day here in Batanes. Kakagising ko lang. Halata ba? Ang sarap matulog dito sa Batanes. As in, walang kaingay-ingay, walang tumitilaok na manok. <laughs> Walang mga kapitbahay na umiiyak ang mga anak. At ngayon, samahan nyo kami. Ngayon naman ipupunta kami ng South uh, sa south na banda ng Batan Island. And super excited ako dito kasi ito daw yung pinakamaganda. Sabi ko, gandang-ganda na ako sa north, pero iba pa daw yung ganda ng south. And ayun nga, binook namin to sa Traveloka uli. Sobrang, alam nyo, mas mura talaga sa Traveloka kasi yung tour uh, agency namin ngayon, Bisumi. Actually, nag-inquire ako doon direct sa Bisumi. Tapos, nagtanong ako ng 3-day tour. Parang around 5,000, 6,000 ata yung in-offer. Pero nung nag-book ako sa Traveloka, 3,500 lang. Tapos sa Bisumi rin pala ka may ibibigay gets. So makakamura talaga sa Traveloka. Tapos itong hotel namin, okay lang din naman siya. Chaindale, Chaindale's Hotel also booked at Traveloka. Thank you so much Traveloka again for this opportunity and let's go to South Batan. Look at that view. Ang ganda. Itong view namin sa umaga. Medyo okay na yung weather today for our South Batan tour. Ganda. Ready na tayo sa hangin. Hagdan. Hagdan lang. share na nakalimutan kong mag-sunblock. Patay. Babad pa naman kami sa arawan today. And sobrang helpful nito sa kanyang tali ko dito. Kasi hindi na masyadong lumilipad sa, lumilipad sa face yung hangin. So kayo din, kung pupunta kayo dito ng Batanes, kung gusto nyo maganda yung photos nyo, ay magtali kayo here. So ayan, para supportahan yung fishing industry ng Batanes. Because yun na before, kung may bagyo kami, Kitang-kita si Mount Iraya and the Pacific Ocean. We are here at Tayid Lighthouse. puro lighthouse dito. Ganda ng view papunta dito. Nandito kami sa Mahataw, isang municipality dito sa, ba sa Batanes. San Lorenzo Luis Church saan daw unang uh, ah, ginadapang padadapa unang misa dito sa Basco tapos ito daw mismo yung cross noong ginanap yung unang misa ang galing na preserve the marker ayun o oh. marker for first mass on Batanes Okay, ito yung Krogon Tricycle. Sabi ni Tricycle. Dito lang sa Batanes. try natin to. Oh, try nyo. So yan, itong beach na to, napapakita ko sa inyo. Dito nag-shoot yung Aurora ni Ann Curtis. Hindi ko pa siya napapanood pero so may bahay doon. Pero ano pala, hindi yung tunay na bahay. Tinayo lang siya dito. So, eto na. Ayun. Maiba ah, naman. Maiba ah, na na. Ba't iba yung tono? Maiba na. Kulang kasi na isang Maiba na na na. Maiba naman lang. Maiba naman. <laughs> Ayan, we are here at the Honesty Coffee Shop. Sikat na sikat sa Batanes. Ayan, going inside the Honesty Coffee Shop. Buti pa dito, honest. Char! Char! <laughs> I have like this coffee. Ito ata yung squash cookies na sinasabi ni Leo. Or not. Malunggay cookies. Wow, healthy. Kamote cookies. Wow. Carrot cookies. Turmeric. Te, gusto kong i-collect them all. <laughs> Char. Peanut cookies. No? Eh, ano As ito yung sa coffee. Banana Q. Wala na. din ditong mga magnets. Mga parang mga, mga bagay sa coffee yung mga tinda dito. Honesty homestay? Paano yun? Nakita ko nagpunta dito si David Gison. <laughs> May homestay din sila. So, tulog ka lang dyan. Walang paapaalam. paalam Just... Pabili po. Ay, ano yun? Yellow po, ate. Ay, honesty ano store to. Pasok ka lang dito. Pwede yung kumuha yellow. <laughs> Wala kami yellow. Joke. Palo, <laughs> gusto mo. <laughs> Ayan, hello. Welcome to Honesty Store. Ito yung mga binili ko. May haul. Tapos, ito, isang buong pack. Tapos, kapag bibili kayo dito, ililista nyo dito. Tapos, mabayaran nyo. Ito, anim na flavors na to. Mas mura kasi kapag isa-isa, 50 ang isa. Mas 250, anim na flavor. 250 divided by 50. Basta. So, all you have to do is write your... May pera na tayo, diba? Ito wala, binigay ko sa'yo. 15 na ngayon, December 15. So, I bought this pasalubong package. Ay, wala. Nasa akin, wag ka na magulo. <laughs> Nalagay nyo lang dito yung payment. Total of 500 yung nakuha ko. Gano ka-honest? Second oldest church here in Batan Island. Ganda ng yellow eh. Okay, this is House of the Kai. Isa na naman po sa pinakamatandang stone house located dito sa Ivana, Batanes. Parang ngayon na kami nakapasok ng stone house. Ang lamig, no? Sarap matulog. Lamig ng floor. Ay, no? Ito, antipolo tree din. Antipolo tree. Kami kasi bamboo. Pagpapag. Sa kubo. <laughs> Floor wax. Ano nga yung kanta ng floor wax? Isa? Floor wax, floor wax. Tinta by tuda daw. Wala picture si Loisa. Ganyan mo. Ate, galing mo. Yan meron pang hindi makintab doon. Excuse me. Ikaw naman. Tala. Sulat ko kayo. Ganda sa TikTok. Ayaw na ayaw ko ito na bata. Matutuwa si mama nito. <laughs> Tambay kami ngayon dito sa stone house kung saan. Isa sa mga oldest stone house. Tapos wala pala silang mga kwarto, kuya, no? Dito na mismo yung sala, dito na rin yung kwarto. And yung kitchen, saka ang bathroom nasa labas. Proposal lang ang huli. Nire-react lang po nila yung kanilang proposal. That is the Antipolo tree. Look at that. We call it Chipoho. Chipoho. And that is the vlogger Jasters. Tele, tele, tele, never there. Oldest bridge in Batanes. Bamboo. Hawayan. Ano da? Ginawa po yan. Okay, we are here at White Beach. White Beach, May Thank you. Batanes. Akala ko mga bundok-bundok lang dito. Dami rin palang mga magandang beaches. We are here at the third naman na oldest church here. Ang gaganda talaga ng mga design ng ano nila simbahan. Pwede ka daw magsulat anywhere. Wag lang sa cover. Tapos pwede mo siya ibalikan in the future. O may message ka sa sarili mo, ganyan. So, ito yung napili kong susulatan ko, 101. Wala lang, wala na kasi yung birthday ko. tapos na. Babalik na po natin ito sa kanyang kalalagyan at sana mab mabalikan natin. To its rightful place. Sana makabalik talaga ako dito sa Batanes. Hello, Justers. and bagong gising na naman po. Kakagising <laughs> na naman po. Dahil pagkatapos ng South Batan tour ay natulog na, na naman kami. 3. 3.30pm natapos yung South Batan. And inuulit ko, thank you so much sa Bisumi Travel and Tours kasi sobrang organized ng tour nila. Tapos sobrang bait ni Kuya Jerby. And sobrang informative nung aming tour guide. And okay naman na super organized yung buong, yung buong tour. And ayun, tapos na yung 3-day tour namin. And ngayon, pagising namin ay <laughs> umaga na, Char. Magsisimba kami dun sa yung local church dito. At 5.30pm yung start ng mass. And sa umaga doon kasi, Ivatan yung dialect. Tapos yung hapon, English. So, tamang-tama sa mga tourists like us. Yan. Samahan nyo kami magsimba and mag-try ng iba namang kainan. Sana bukas sila kasi yesterday, hindi bukas yung mga kainan. Parang nagkasabay-sabayan ata ang Christmas party, ano. So, tara! arrived here at Casa Napoli at mukhang open naman siya. Yay! At bili na naman po kami sawi. Sawi. Sa Casa Napoli. Pizzang pizza na ako. Pastang pasta na ako, te. Char. Naamoy ko na yung pizza, tsaka pasta, char. May Christmas party na naman, ah. Ang dilim may Christmas party na naman sila doon. So this is our next option, Gino's Pizza. Um, bestseller din daw. Or Oh, sarap. Yummers. Ito yung menu sa Harbor Cafe. Pero dahil kumain na kami sa Gino's Pizza, ay nag-milkshake na lang kami. Ayan, hindi ko alam kung naririnig nyo ako dahil may background music pero ito na naman, isasara na naman po natin ang vlog na ito. At ayun, yun yung South Batan tour. So far, parang ito yung favorite namin. Kasi ang ganda talaga ng Marlboro Hills. Tapos may nag-propose pa, naka... Char. <laughs> Nakakilig. Alam mo yung naiyak ako, hindi ko naman sila kakilala. Tapos, Kasa pero kasama namin sila sa tour. Ang dami daw na rin palang nag, ano doon, nag-propose. O parang ang dami ko nga din na nakita doon nagpo-propose sa doon kinakasal. Tapos, parang sabi ni kuyang tour guide namin ay sa lahat daw ng ginaid niya, 8 na, pang 8 na silang nagpropose. Get? So, future kineme, baka naman. <laughs> Charot. Aina. Ayun, shout out pala dun sa mga sa couple na nagpropose si Aina at sa Kasidan. Nakakilig sabi nila ipa-follow daw nila ako. Hilig talaga. Congrats at see you sa wedding. Imbitado! <laughs> So, ayun. Thank you very much for watching na naman. Sana nag-enjoy kayo dito sa South Batam Tour. Dito sa Batanes pa rin. And thank you again, Traveloka. Bisumi Tours. Recommended. So, sobrang recommended ang Bisumi. Skyjet, number one. Kung magbubo kayo, Skyjet. And Shandels. Basta lahat yon we booked it. We booked it. We booked them. Them? <laughs> Madami eh. At Traveloka. Thank you so much, Traveloka. And see you sa next episode na ito ay extra. Ano ba yung mga pwede nyo pang gawin na iba dito sa Pasko? Like and subscribe mga Justers.